Uh, saya apa tu saya kenalkan dulu eh lawyer kita nama dia Syazwani dia adalah partner dalam uh, apa tu SNN partner Kuala Lumpur so Sazwani ni dia full time eh uh, full time dengan kita and dia insyaallah dia apa tu dia akan bersedialah untuk run-run kita kalau sekiranya you ada soalan-soalan yang berkaitan dengan uh, guaman ataupun uh, legal matters then you boleh uh, tanya dengan Syaz dan dia punya assistant dia eh Wani <laughs> nama dua-dua sama. Satu nama dia Syazwani, lagi satu pun nama dia Syazwani. <laughs> Jadi saya asingkan satu nama Wani, satu nama Syaz. Okay? So uh, saya serahkan pada Syaz untuk uh, untuk uh, seterusnya. So kalau sekiranya you ada soalan, saya nak minta you letak dulu dekat chat and then lepas tu kita akan baca kemudian ataupun Wani you Okay, hari ini um, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Syazwani Afika binti Muhammad Tushari. Uh, saya uh, ialah salah seorang partner daripada Syaz Nabila and Partners dan saya telah berkhidmat dalam convincing um, uh, uh, almost 10 years and then uh, memang daripada saya habis belajar sampai sekarang memang saya buat convincing je saya tak buat benda lain so uh, saya harap dengan ilmu yang saya ada dan pengalaman selama 10 tahun ni dapat membantu um, tuan puan um, dalam urusan um, jual beli ni lah um, and then hari ni saya telah di um, assign oleh Cik Rashid untuk menerangkan tentang agreement to purchase okay sebab ada uh, beberapa uh, situasi di mana kadang-kadang agreement walaupun agreement to purchase tu dah sign tapi ada orang yang mm, mempertikaikan tentang um, kesahihan agreement to purchase tersebut ataupun kadang-kadang ada orang yang um, isi sambil lewa ataupun bukan isi sambil lewa um, tak komplit bila pen, pen, peguam terima agreement to purchase tu kita kena double confirm balik pula ah, dokumen-dokumen uh, tersebut lah. So okay um, yang pertama sekalinya um, agreement to purchase. Apakah agreement to purchase tu? Uh, ini kalau anything nak nak apa nak interrupt boleh eh. Uh, agreement to purchase tu dia walaupun nampak macam simple uh, just satu keping surat saja uh, tapi ia ia adalah satu binding agreement binding agreement ialah uh, agreement yang yang sah dan terikat apabila fulfill lima benda ni yang pertama intention to create legal relation yang kedua offer yang ketiga acceptance yang keempat subject matter yang kelima consideration saya akan explain satu-satulah uh, Um, yang pertama adalah intention to create legal relation. Apabila kita masuk sat, uh, satu perjanjian ni, uh, automatic bila kita sign, kita punya niat adalah untuk buat kontrak. Uh, untuk buat perjanjian. Maksudnya bukan kita sign saja-saja tanpa ada perasaan nak terikat ataupun suka-suka macam tu. So um, once once biasanya uh, kita dah establish intention to create legal relation ni maksudnya penjual kata okey saya nak jual, pembeli kata saya nak beli. Maksudnya benda tu dia dah fulfill lah uh, legal, legal relation tu. Yang kedua offer. Offer maksudnya penjual. Ini dalam ini untuk dalam kes ATP eh. Offer uh, penjual kata saya willing to to sell. Uh, uh, dia setuju untuk jual. So uh, yang pembeli pula dia setuju untuk menerima uh, offer tersebut tu yang kita panggil acceptance so dalam uh, dalam sampel ATP tu saya perasan memang uh, complete lah penjual ada kata uh, dia nak jual nak jual sebegini uh, acceptance pun uh, apa pembeli pun menerima dengan um, uh, untuk membeli uh, apa property tersebut yang keempat adalah subject matter subject matter ni kita fokuskan kepada property tersebut Uh, maksudnya kalau misalnya rumah, rumahlah. Kalau misalnya tanah, tanahlah. Dia tak ada subjek matter yang kita tak nampak. Contohnya uh, saya open nak jual. Saya pun open nak beli tapi kita tak tahu apa benda yang dia nak jual, apa benda yang dia nak beli. Uh, so benda tu bila kita tak tahu apa benda, itu adalah orang panggil subjek matter. Bila subjek matter tu tak ada, dia tak boleh constitute binding contract. uh, so yang based on ATP yang di yang diserahkan kepada saya sampel ATP tu, semua biasanya complete lah. Ada rumah, siap alamat. Lepas tu yang kelima adalah consideration. Consideration ni bermaksud uh, purchase price. Kalau dalam ATP ni purchase price. So purchase price dia um, dua-dua pihak bersetuju berapa harga dia. Contohnya kalau misalnya penjual kata saya nak jual RM400,000. Pembeli kata um, boleh tak saya nak um, tinggikan sikit harga ataupun nak kurangkan harga tapi dua-dua tak setuju dengan subjek uh, dengan consideration tu. So benda tu takkan jadi. Tapi kalau misalnya dua-dua setuju dengan consideration itu uh, ah, purchase price tersebut, uh, dia akan constitute satu consideration. Mesti ada balasan terhadap penjual uh, apa jual beli tu. Yang penjual dia bagi rumah, pembeli dia akan bagi duit. Ha, macam tu. So bila lima-lima ni ada dalam sampel uh, dalam uh, ATP tu walaupun dia tak complete macam mana um, tak tak beberapa complete pun uh, agreement apa agreement tu dia still boleh constitute binding contract. Cuma bila tak complete, dia akan jadi isu uh, yang boleh ditimbulkan di kemudian hari tapi masih boleh di di orang kata tu dibahaskan and then uh, mahkamah masih boleh decide uh, kepada uh, as long as lima lima benda ni complete benda-benda lain biasa just small matter cuma kita tak nak susah-susah Ah, maksudnya bila kita tak buat tak complete ya bila tak ah, bila tak tak tak, tak lengkap uh, form tu dia akan jadi isu uh, kemudian hari yang menyusahkan semua pihak sebab uh, macam contohnya ada satu kes Cik Rashid tu sebab dia tak dia tak uh, completekan berapa hari daripada sign booking form dengan SNP tu contohnya sepatutnya 21 hari tapi dia tak complete bila dia kosong kat situ dia claim cakap uh, apa ATP tu tak boleh pakai sebenarnya boleh pakai cuma um, uh, kita, kita uh, panjang ceritanya kalau kita nak explain kat dia kalau dia degil-degil tak nak terima kita kena pergi uh, letter of demand kita kena pergi minta court untuk confirmkan ha, macam tu lah So adalah lebih baik kalau sekiranya form yang nampak simple tu dikomplitkan mm, um, dengan sebaiknya supaya tidak ada isu di kemudian hari. Uh, hmm. uh, ah, okay, yang seterusnya. Kenapa kita perlukan ATP ni? Uh, ah, ATP ni, okay, ikutkan sebenarnya dalam kontrak mm, tak perlu ada written written contract pun tak apa asalkan ada uh, yang lima lima uh, item yang saya cakap tadi tu asalkan complete walaupun melalui mulut dia boleh uh, dia boleh uh, dibawa ke mahkamah untuk dibuktikan kesahihan kontrak tersebut tapi leceh betul tak maksudnya macam kita nak macam mana kita nak buktikan kalau contohnya ada rakaman video ke rakaman suara ke uh, mungkin boleh lah macam tu tapi ada kes uh, itu susahlah orang asyik nak isukan isukan kita pun pening nak kena pergi court nak kena ambil lawyer lain untuk um, keluarkan letter of demand benda macam tu kan sebab itulah kita perlukan ATP ni sebab benda yang terang lagi nyata bila dia bertulis sebab kita nak protect um, uh, apa ni uh, interest interest pihak-pihak yang terlibat interestnya apa eh? um, Uh, kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Contohnya penjual dia dah confirm, dia dah setuju, dia tahu okey pembeli ni dia nak beli. So aku tak boleh nak jual kat orang lain sebab bila dah sign uh, uh, dia dah kata okey dia akan protect interest lah bila dia tak buka kat orang lain, orang lain nak viewing dia tak boleh, orang lain nak bayar deposit pun tak boleh sebab dia dah ada ATP ni. So Uh, bila kalau misalnya dia tak ada ATP and then dia tak um, then dia pun tak tak bagi orang viewing, dia tak bagi orang buat deposit, tiba-tiba pembeli cancel nak beli. Itu dah rugi dekat bahagian penjual hmm. sebab penjual dia korbankan uh, viewing orang, dia korbankan tak terima duit sebab dia percaya dengan gentleman agreement yang kita panggil untuk yang cakap mulut je lah uh, apa uh, daripada pembeli tapi tutup tiba-tiba pembeli tak jadi nak beli then once ATP tak ada kita susah nak proofkan, boleh proof tapi panjang ceritanya so bila ada ATP at least um, dia punya syarat kalau pembeli tak jadi beli dengan uh, maksudnya dengan maksudnya dengan reason-reason yang tak tak tak tak betul lah contohnya um, konsep apa ni um, offer apa ni uh, loan lepas tapi tiba-tiba tak jadi nak beli saja-saja macam tu yang menyusahkan orang so kita boleh fight ataupun um, uh, earnest deposit yang dia bagi tu kita boleh burn, burnkan lah yang keduanya purchaser uh, uh, protect kepentingan pembeli. Contohnya, nah ini lagi penting. Sebenarnya sangat penting kepada pembeli sebab pembeli dah keluarkan duit. Bila pembeli dah keluarkan duit, dia actually dah dah actually dah rugi beberapa uh, duit yang dia dah keluarkan untuk sebagai earnest deposit ni walaupun um, walaupun benda tu boleh dapat balik in case penjual cancel. Tapi rugi dia mungkin uh, mungkin in term of duit tu boleh digunakan buat benda lain ataupun cari rumah lain. Dia dah bagi siap-siap pada uh, ah, agensi ataupun pada vendor. So uh, untuk protect uh, kepentingan uh, pembeli, uh, dia boleh uh, gunakan ATP ni sebagai bukti yang dia dah book uh, apa uh, rumah tersebutlah. Yang ketiga adalah protection kepada agent. Ejen dah buat macam-macam. Ini saya, saya tak pastilah mungkin ada salah satu kes mungkin macam ni lah kot. Dia dah jumpakan pembeli, dia dah jumpakan penjual. Tiba-tiba dia orang ketepikan ejen ni. Ah maksudnya ejen ni um, Uh, tiba-tiba je dia orang uh, tak ada dalam picture, tak ada dalam gambar. Uh, vendor purchaser Dia di masing-masing jumpa lawyer masing-masing tapi uh, ejen yang pertemukan dia orang ni tak ada tak ada apa tak dapat 3% pun uh, macam tu. So ATP ni adalah salah satu cara macam mana nak protect seluruh parti um, apa yang involved dalam perjanjian jual beli tersebut. And then lagi satu, dia memudahkan pen, uh, lawyer lah. So lawyer once ada ATP, Uh, biasa normally kita kena uh, uh, apa ni interview klien semua everything kan kita akan interview tapi at least kita dah ada basic basic pengetahuan tentang uh, case tu melalui ATP tersebut uh, macam tu okey so next adalah okay bila bila kita nak uh, find ATP ni uh, yang saya tahu uh, ini ini yang uh, yang saya tahulah tapi saya tak pasti sama ada daripada agency side mungkin berbeza sedikit okay um, upon confirmation confirmation kata um, purchaser dia dah pergi viewing dia dah pergi tengok and then dia tengok macam uh, that, uh, and then agent pun dia dah advise okay apa kos-kos yang terlibat dia dah dia dah dia dah serahkan lah uh, dia dah advise pasal um, apa yang uh, elok tak eloknya beli apa yang berkaitan dengan perjanjian jual beli tu lah dan purchaser confirm dia memang nak beli uh, nak beli rumah tu and then confirmation dia tu dia disertakan sekali dengan uh, 3% uh, apa uh, earnest deposit um, uh, daripada purchase price ataupun uh, ini ada ada agreed amount saya tak pasti um, tapi memang hebat 3.18 kan biasa ha uh, and benar. then uh, and then explanation uh, after all important matters regarding the purchase um of the property has been duly uh, duly explained to the parties contohnya bab-bab dengan vendor uh, kita dah explain uh, berapa yang dia boleh dapat, apa kos dia, apa RPGT dia, berapa masa lama dia. So semua benda-benda tu uh, kita dah explain dengan dia and then dia orang nampak uh, uh, macam uh, secara basic ni dia orang nampak case tu macam mana and then dia orang tak di misrepresent maksudnya uh, tak adalah uh, cakap A eh, rupanya sebenarnya jadi B uh, sebenarnya bila bila uh, apa yang kita sampaikan berbeza dengan apa yang diorang faham uh, uh, kita takut uh, diorang akan cakap oh masa tu um, apa ni ejen tak ada cakap dengan saya pasal RPGT so mungkin dia boleh riskan isu tu walaupun sebenarnya sebenarnya benda tu nanti lawyer dia akan explain lagi tau. Tapi bila kadang-kadang uh, benda-benda macam tu boleh jadi isu yang kita tak nak lah. So seboleh-bolehnya kita explain benda-benda basic uh, uh, untuk penjualan uh, jual beli ni dengan uh, vendor dan purchaser. So kalau walaupun dia sign ATP tu dia tahu dia sign dengan penuh kefahaman Ah, penuh uh, maksudnya bukan just sangat buta-buta macam tu. Uh. So kena explain satu-satu term. Term apa yang dicakap tu kena explain. So nanti saya akan uh, keluarkan sampel tu saya akan explain satu-satu lah in case kalau tak faham apa benda yang setiap term uh, dekat dalam ATP tu uh, mahu bukan actually.